Avui m'agradaria contar-les sobre les, la meva biografia lingüística. Primer, volia dir-les que sóc mexicà i, per tant, parlo castellà. És la meva llengua amb la que vaig créixer, perquè vaig néixer a Mèxic i és la meva llengua materna. La llengua que parlo per als carrers, que parlo... que he parlat també a l'escola, que he parlat amb els meus amics i amb la que em sento més còmode. Aunque he de dir que els meus pares són gallecs, doncs sempre he tingut una llengua una miqueta com si fos secreta, com de casa meva. Aquesta llengua és el gallec, i, i també em sento còmodo amb aquesta llengua. Però mm, no la he utilitzat tant com el castellà, que jo crec que és la llengua que, que em caracteritza com persona. Però no només aquestes dues llengües són les que he parlat en la meva vida. La meva biografia, com la de tots, va més allà, més allà, per exemple, um, també durant la, la, la universitat vaig aprendre algunes llengües com l'anglès i l'italià. En l'anglès tinc un millor nivell, perquè també eh, aprendre molts, molt de temps i, i parlo en els viatges, per exemple, és molt important parlar anglès i l'italià no, no tant perquè he anat a, a Itàlia una sola vegada, però de vegades m'agrada llegir, llegir a l'italià i és, és molt interessant. Jo crec que les llengües són molt interessants perquè ens, ens, ens mostren com és el món. Per això, fa un any i mig que visc a Catalunya i estic a aprendre el català perquè és la llengua d'aquest país m'agrada molt i, i vull parlar-la molt bé. I en això estic. Després, el, el meu plan és, després d'aprendre el català, és aprendre l'occità, l'aranès, aquesta llengua que es parla al Val d'Aran, perquè em sembla molt important parlar les, totes les llengües oficials de, de Catalunya i, i ja ho veurem després que Sí jo crec que parlaré algunes altres llengües perquè les llengües són de les coses que més m'agraden i, i, em m'entusiasmen moltíssims. Doncs, la meva llengua materna és el castellà. Després podria dir que el gallec i aprendre-los, aprendre el català i també ser una miqueta d'anglès i d'italià.